Imana ibahe umugisha muntu unkurikiye muri iyi videwo nge nitwa mama Putine aho iyi puratifomu duhuriraho yitwa niyu deyi tivi wowe utarakora sabusikarayibu ndagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona utuvidewo twanjye byihuse imana iguhe umugisha nk'uko bisanzwe murabizi ko hano tuvugiraho utuntu n'utundi ariko utuntu tw'ubwenge suritopure tw'umumaro two kwitondera kandi akenshi tugaragarira he tuboneka mu bimera ni ubwira imana yagiye ishyira mu bimera bitandukanye uyu munsi wa none mfite ikintu nshaka kwigisha abamama batwite n'abitegura ku twita ikintu gikomeye muri ino minsi kuri kurya ibintu bidafumbiye biragoye kugira ngo ujye ku isoko ubone ibintu biteze mu bifumbire biragoye gahunda ihari ni uko umuntu wese uhinga agomba gutera imbuto yari uko amaze gufumbira murumva ko ibyo turya akenshi ni amafumbire ni ibintu bya iboride imibiri yacu rero ntabwo imeze nk'iya ba kera iroroshye bivuze iki ko nayo irimo amafumbire wenda nzababwira amafumbire ingaruka z'amafumbire mu mubiri wacu n'icyo umuntu yakora ariko si byo nshaka kubigisha none ahubwo icyo nshaka kubigisha yewe muma mutwite untege amatwi hari igihe turarikira tukararikira n'ibiradukoraho hari igihe turarikira tukararikira n'ibizatuma rwose tujya mu mugozi <laughs> urabona simbizi nka mirongo icyenda ku ijana abamama bakunda kurarikira bya birayi byo kwa mucoma baba bokezanyije n'inyama mirongo icyenda ku ijana biriya birayi barabirarikira neza neza kumva atakibonye atarara kuri uwo musozi muranyumva bibaho kandi uko bimeze njye niko mbibona agasiba kurarikira inyama ariko kiriya kirayi akakibona ariko hari n'abandi bararikira ibindi bitandukanye cyane akararikira nk'aka kantu iyi ni kayote nzanye shayote nubwo naciye gato ariko murakabona ni kayote kayote ngiyi hari ubwoko bubiri bwa kayote hari iy'umuhondo n'icyatsi ariko zose zikora kimwe umumaro ni umwe usibye ko numvise ko iriya y'umuhondo itagira uburyoherere burenze igira uburyohe buri mu rugero si iryohereye nta n'ubwo mbese iri mu rugero iyi shayote niko imana yayiremye yibitsemo utuntu utapfa kumenya ko ndatugusobanurira buriya nutwita kabone niyo uzabirarikira uzabirye kake gashoboka yewe muntu nkurikiye muba munkurikiye maze ukaba uraho ukararikira ibi bishayote bakabigutekera ku bwinshi kandi urahura umumama upima ibiro mirongo ine na bitanu eh, byagukoraho ushobora kugenda ukabyara umwana w'ibiro cumi kandi upima ibiro mirongo ine na bitanu ukumirwa wanyumvise niba urarikiye kayote yifate gake gashoboka gake gashoboka nibuze igitabo nasomye kivuga yuko nibuze mu mezi icyenda utwise ugomba kurya kayote inshuro eshatu zonyine nyuma y'eshatu ni ukurengera ariko kandi hari abamama abapima nk'ibiro ijana na mirongo itanu agatwita akajya agenda agaya ukagira ngo inda ye irimo abana bane maze igihe cyo kubyara cyagera akagenda akabyara umwana w'ikiro kimwe n'amagarama magana cyenda kandi nyina apima ibiro ijana na mirongo itanu ntacyumvise akajya agira n'isoni zo gusigatira uwo yabyaye kubera ko aba ari gatoya mu mama bigendekera gutyo urumva mu mama bigendekera gutyo nguyu umuti fata akayote uyirye ku bwinshi urumva purasenta yawe yaguke banyumvise nawe mu mama usanzwe uzi ko nta kibazo cyihariye ugira ukaba ushaka kubyara rwose umwana munini ushoboka mwiza ufite amaso meza w'inzobeye izi mboga zagufasha nakubwira iki uzirye ariko niba ubyara bakubaze gabanyisha yote yigabanye yigabanye gabanyisha yote ndetse byo biba byiza ko uyifata indi ifite amezi arindwi kuko ngo iyi shayote ituma purasenta isaza vuba wajya kubyara ukabyara umwana wabaye umukecuru ukaba umukecuru cyangwa umusaza mu nda akaza nyine placenta yarashaje eh? yarashaje iyi kayote yitondere nyine umwana aragenda agakura igihe uyifata kenshi umwana aragenda agakura agakura agakura placenta ikibwiriza igahunga nyine igasaza kandi iyo ishaje biba bigaragaza ko ugeze igihe cyo kubyara ni byiza rero ngo uyifate nibuze ugeze ku mezi arindwi hari gutangira kujya ufata kuri kayote kugira ngo puresenta nisaza umwana yibwiriza asohoke arasohoka pe bagasanga ukavuga ngo inanga afite amezi arindwi ariko bapima umwana bagasanga afite ibiro bine akeye cyane ari umusore ewana eh, eh, afunga ukagira ngo e amaze amezi abiri hanze rero mukuri muba mutwite ubyara utwana dutoya kandi weho uri munini fata akayoti irakugirira umumaro mumama ubyara nta kibazo ufite ukaba ushaka kubyara umwana munini mwiza wumutse w'ibiro ufite amaso meza ufite uruhu rwiza fata akayote ariko kandi utarengera kuko ushobora kubyara umukecuru cyangwa se umusaza ndabahuguye izi ni imboga nziza muri rusange ariko zitondere igihe utwite urakoze wowe utari ubizi ubimenye kandi ntugende udakoze sabusikarayibu layike na komenti uzamuhamagare ku bindi bisobanuro zagufasha imana iguhe umugisha mu izina rya yesu kirisito amena